Meu Deus, o que, é que eu estou fazendo na minha vida? Desculpa. Eu não sei mais o que eu estou fazendo na minha vida. Ai, mano. Tá, como é que é isso aqui, gente? Cheguei agora, não sei, não sei o que está acontecendo. Siga-me que eu, eu mostrarei o caminho. <laughs> o caminho pro inferno. Tá, eu tô testando Animo, tá? Apenas testando. Não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Eu não sei o que fazer porque eu não conheço sobre nada. Eu só comecei a fazer uma live aqui de repente. E eu não sei o que tá acontecendo. Eu quero testar. E lembrando que minha internet é uma bosta. Né? Então. Minha internet é uma bosta. É. Vai, pega logo a presente, filha da puta. Tá, gente? Eu só tô testando, eu tô testando tudo. Eu tô muito na dúvida em qual plataforma usar. Nossa, filha da puta, faz alguma coisa, porra. Mano, do nada, eu não sei nem como ver as coisas aqui. Alguém me ajuda, por favor. Mano, tá difícil aqui, viu? Na gente, eu dei de... Mentira, eu sou noob, mas... Porra, cara, não dá pra fazer o bagulho aqui, não? Ah, já pegou o presente. Mas no cu, velho. Eu odeio esse evento. Mano, eu vou ficar parado. Então, gente, eu sou o Cabraim e eu sou novo aqui. Eu sou novo aqui. Acabei de sair da Twitch. Porque... Olá, galera. Eu sou novo. Terminei de sair da Twitch, fui testar o, o Streamcraft e agora tô te testando Animo. Daqui a pouco eu vou pra Cube TV. Que, o que é que tá acontecendo comigo? Alguém me ajuda. Por isso eu tô rindo, meu Deus, eu tô, eu tô testando tudo agora. Que porra de mapa. Filha da puta, que, ó o gato aqui, puta que pariu. Aí me pergunta por que você tá jogando Transformice? Porque é o único jogo que funciona na minha internet. O que é filha da puta? Ai, bati a cabecinha. Oxe, que parte de jogo é esse aqui? Mano, meu mapa tá, <laughs> tá muito bugado. Eu tenho medo, eu não sei. Eu não sei o que fazer aqui. Só vou, só vou fazer aqui e pronto. Durante 30 minutos eu vou testar aqui a Anime TV, porque eu já testei a Streamcraft, já testei a Twitch. <laughs> é, eu tô saindo criando conta em, em, em tudo. Eita porra, parece minha mãe. Calma aí, calma. Gente, eu amo é presente, meu Deus. Pra mim o que importa é presente. Foda-se quem chegar primeiro. Porque eu não tô conseguindo pegar o presente. Tô falando, é eu que tô bugado. Já vai, tá, tá. Sai, porra! Sai! quero o presente, porra! Eu não quero que ela pra presente! Eu quero o presente, me dá presente. frente! vagabunda! Começou a música do transformista. Quero presente. Gente, o presente tá enfiado do cu, amigo. pino represente. Não entro mais. Não, não falo nada sobre esse mapa. Que isso? O que eu posso fazer agora? Paz não, eu quero guerra. Eu quero guerra. Começa o pau quebrar aqui. Começa. Tá, foda-se. só tem noob nessa sala, por isso que eu tô aqui, é minha família. Noob é minha família. Como é que vê o total de pessoas assistindo? Mentira que tem 10 pessoas assistindo. Mentira! É bot, tudo bot. sair. Só mais 10 minutos. Mentira, eu vou sair agora, gente. Obrigado por assistir essa live muito curta aqui do caralho. Nunca mais vou voltar. Mentira, eu vou voltar sim pra testar. Continuar testando. Bora, vagabunda! Gente, mentira, mentira. Isso é, isso é mentira, né? Vocês estão me zoando. Vamos, vagabunda, trabalha aí, porra, caralho, buceta, piroca. Puta que pariu, vai te fuder também, porra. Ai, não, sim, mano. Ah, vai tomar no cu. Porra, bicha borra do caralho. Mano, como é que eu faço aqui? Eu não entendi. Vou enviar um. Não sei. Uai, tô levando a bundinha. Que isso? colocar a bundinha ali, gente. Ah, tá. Tem que ficar aqui em cima. Eu não conheço esse mapa realmente. Eu ainda pulei. Gente, pra que esse desespero todo? Calma, é o presente. O presente é mais importante do que o queijo. Tá, aqui eu vou começar aqui a zoar. Eu entrei em primeiro, mas não, não serve pra nada. Porque, por exemplo, tem que ter mais de De... Nossa, tô falando que errado tem que ter mais de 10 pessoas na sala para você ganhar alguma coisa. Ganhar alguma coisa não. Nem sei também. Joga esse jogo aqui há 5 anos, não sei de porra nenhuma desse jogo. quem falando essa porra desse chat, eu posso desativar? Né? Vamos pular. Ó, Isadora, tá vendo? Ela tem um cabelo colorido. Ai, buceta, derramei a porra da água do caralho. Ô, filha da puta, vou ter que pegar o pano, desculpa, vou ter que sair aqui. já vou ter que sair. Nossa, morreu, morri também. o que aconteceu? Gente, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Tá, eu chamando. Calma aí, gente, calma. Calma, gente, que eu vou. Agora eu vou brilhar. Agora é minha vez de brilhar. Também morre todo mundo nessa caralho aqui. Como é que eu vou brilhar? Eu vou mudar de sala, foda-se. Não, calma, eu quero zoar Isadora. Isadora, sua vagabunda. Tá, tá, tá, tá. Puta que pariu, vamos mudar de sala, desculpa. Tá bom, eu não sei aonde eu cliquei aqui, mas eu cliquei em alguma sala. Treinamento amor, essa é boa. Nada melhor do que amor. Quer dizer, amor não enche o bucho, né? Então. Eita porra, tô subindo na, em cima da cobra. Puta que pariu, né? Aí tá todo mundo em cima da cabeça da cobra. Tá, tinha como subir nessa caralho aqui? Não sabia. Bora achar incompetente, faz alguma coisa, porra. Ah. Ou <laughs> no B, eu tava chamando já de completamente no B, acabei de não bater. Per perdi o impulso. Nossa, eu quase ficar em cima da cabeça da cobra, né? Flavinha! Flavinha pop, ela gosta de pop. Flavinha, por favor, Flavinha. Sua vagabunda. Porra, demora da porra, viu? Ai, caralho, eu fui fazer merda! Não, eu fui fazer merda. Porra, Flavinha, eu ia pegar o presente, sua vagabunda. Vagabunda. Porra, Flavinha. Não <laughs> é, ela ainda falou de nada. Nossa, a bicha é muita vagabunda, viu? Ô oh, filha da puta, não coloca a bola não. Pera aí, chegar em primeira não resolve nada. Eu deveria ter esperado, pessoal, né? Eu sou muito legal. Mano, o que é isso aqui de coletar moedas? Mano, o que é isso aqui de colocar moedas? Eu não sei o que é. Eu não sei o que é nem essa mima aí. Eu só com... eu acabei de entrar na mimo, já comecei fazendo fazendo live assim. Nem olhei o site ainda. Eu tô um foda-se, eu tô entrando tudo, tô fazendo live. Criei conta e eu não sei o que eu tô fazendo. Ninguém entendeu, ninguém deve ter entendido o que eu falei também. <laughs> ah, bora, Chag, todo mundo competente aqui, viu? Puta que pariu. Ai, meu, <laughs> quase caí. Eu não vou pular, esse mapa é, é trollagem. Isso aqui é trollagem, gente. Pessoal, galera, não sei também. Ai, meu Deus! Cheguei em primeiro, porra. Ah, mas não vale, porque tu precisa ter mais de 10 pessoas pra valer. Pra valer o que eu não sei também. Filha da puta, se você, se você me matar, você vai ver. Tá vendo? Eu sou competente, pessoal. Estou indo o mais rápido possível. Eu estou indo o mais rápido possível. Olha o filho da puta, noob da porra. Tô falando, não é culpa minha não, se esse bando de filha da puta é noob. Revive, ó, revivendo. Cara que eu construí, né? Nem pegou presente. Revive todo mundo. Nossa, entrou todo mundo. Só tem sete ratos. Ninguém viu nada. Eu morri, desculpa. Ué, eu morri. O mapa me trollou, obrigado. Morre, morre, morre, morre, diabo, morre, diabo, morre. Morreu. Morreu. Ó, já faz 20 minutos que eu entrei na Ninho e comecei a streamar. De repente, eu nem olhei o site, só comecei a streamar. Na verdade, eu entrei hoje. Então quer dizer, eu sou Nilda, novato. E sou noob também. Ah, <laughs> eu lembro desse mapa aqui. Esse, nossa, esse mapa aqui é um cu. Não, peraí, não, não. Mas... Ah, filha da puta, não acredito. Ah, agora você consegue, né? Agora você consegue, né, rato? Não tá dando, vocês não estão ajudando. Ah, é porque eu tô conseguindo. É do outro lado, tem que buscar o queijo. Ai, que delícia, toma no cu. Ah, agora me fode, né? Meu Deus! <laughs> Eu vou esperar pessoal. Vou, vocês conseguem. Vou dar apoio moral aí. Vocês conseguem. Mentiras. Vocês não conseguem. Vou dar apoio moral pra todo mundo. Vocês não conseguem, não. Apoio moral, gente. Apoio moral. Gente, por isso que jogar com noob é bom. Porque noob jogando com noob, sabe, o clima fica melhor assim. Melhor do que aqueles... Nossa, tem um cara aqui... Nossa, que isso? Me teletransporta, porra! Onde o queijo está? Eu prefiro me matar, eu sei, esse mapa aqui é difícil. Nossa, já abriu outro presente aqui. Já vou abrir outro presente. Eu tô abrindo um presente aqui, eu não sei. Nossa, alguém me seguiu. Porque Jair Fernandes. Quem é Jair Fernandes? Obrigado, Jair Fernandes, por me seguir. Você vai ser contaminado. Pela doença, estou tentando chegar a 100 presentes para depois abrir tudo. O mapa. É, nossa. Ele não sabe fazer a porra do mapa. E a é nível 65. Não sabe fazer a porra do mapa, filha da puta. O cara não sabe fazer o mapa. Nossa, tô abrindo uns presentes aqui e eu não sei o que tá acontecendo. O que significa esses presentes aqui? Alguém me diz? Eu sou novo, tá? Cheguei há 30 minutos, eu acho. Se tiver bugando, não é, não é culpa minha, é culpa da minha internet. Nossa, do nada tem 10 pessoas me assistindo, eu acho. Aposto que. não sei. Obrigado, filha da puta! Surprise, motherfucker! Calma, gente, eu vou ajudar você. <laughs> por que? Por que? por que eu faço isso? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu estou abrindo os presentes, ganhando moedas aqui. consigo fazer isso. Era minha vez, minha chance de brilhar. Vou subir. Tá, eu vou buscar uma pizza. Ah em cima e não essa aqui não ah puta que pariu não era essa mas já que eu busquei Pronto, busquei, pronto, agora é só ficar de boa, esperando um minuto para terminar o evento. A porra do evento é só isso. Você busca uma pizza e dá pra esse xamã gordo que quer ser rei. E pronto, você ganha três presentes do caralho. Eu ganhei uma bola, puta que pariu, ganhei eu mesmo, meu filho. Eu sou

nossa filha da puta não entendeu. Puta que pariu, eu vou ajudar meus amigos aqui. Puta, olha como eu sou xamã Aí vocês fazem assim, ó, caralho. ajudar esse noob aqui. Fica parado, caralho. Porra, o cara tá difícil aqui, viu? Nossa, eu deveria ter congelado esse filho da puta. Ninguém conseguiu pegar o queijo todo mundo se lascando junto assim. Nossa, é uma serpente! Meu Deus, a gente tá em cima do rabo da serpente. Eita porra, me colou. Mentira, eu tenho medo. Nossa, é uma serpente, caralho, eu gosto. Na, na verdade, gostei da arte, mas não da serpente. Ô filha da puta, como assim? Vou esperar meus amiguinhos, porque chegar em primeiro não ganha nada. Você só ganha 14 pontos. Mas o segundo lugar é meu. Tá, o que eu faço aqui agora? Parabéns. Calma, já aprendi como é que sai. Ah, não, não sei. Não sei como é que faz o mapa. Ah, o Xamã já morreu também. Tomar no cu todo mundo aqui agora. Nossa, que música alta do caralho. Nossa, esse mapa aqui é muito bom. Estamos comemorando o Natal ainda. Eu queria desejar, desejar um Feliz Natal pra você. Mapa tão bom. Nossa, que chanubo. Puta que pariu, amigo. Por quê? Por que eu faço isso com minha vida? Nossa, que música alta, meu Deus. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Como ele pegou o queijo? Ai! Entra pra lugar! Ai! Como assim? É hack. O que eu faço agora? Ah, não acredito, gente. É muita incompetência, puta. Mano, você não quer fazer o mapa? Mata todo mundo. Mata, congela, congela, me mata. eu vou dar Barra Norte, não sei. O nome do cara é Mano Lindo, puta, nossa. Mano incompetente. Nossa, ele tá fazendo isso por propósito. Outros também. Nossa, matou. <laughs> Puta que pariu, dois chá. O chá já dormiu, quer dizer que eu vou ter que fazer o bagulho sozinho? Ah, eu morri! Não é culpa minha se eu morri. Pronto, já morri, foda-se também. Agora eu vou pro survivor. Não sei nem falar survivor certo. É, eu vou. Survivor batata. Essa é boa, gente. Essa aqui é boa. Survivor batata.